Murro! Haluan päättää, mikä suomalainen olut on paras. Ensimmäinen ryhmä ovat nämä. Karjala, turisti. Miksi minä paritsin tämän? Koska minäkin olen turisti. Koh. Kaadan nämä lasiin. Ojo. Jon Karjala. <laughs> Jon Karjala. Hmm. Hyvä. Minusta tämä on kevyt olut. Minä tykkään tästä. Okei. Seuraava. Jom, tätä. Mmm, Hyvä. Tämäkin hyvä. Minusta tämä on samanlainen olut. Tämä olutkin kevyttä. Melkein sama olut. Molemmat ovat hyviä. Lopuksi on tämä. 甲府うんまをミュースヒバコースカまをミュースった。かいきをばけぶいておるいたまをバイケアうん人気やうんけぶって Mm, kevyt. Mm, kevyt. Hän, hän, hän. Melkein sama. Missä tällä oleella turisti, turisti tällä oreella on erikoinen haju, mutta melkein sama. Tämä orto kofu on Kevempi kuin Karjala. Hetkinen. Minusta Karjala on paras. Karjala, Karjala on paras. Paras. Mutta nyt join kolme olutta ja teen seuraava samanlainen video. Jos sinulla on suosikki olut, kirjoita kommentti. ティロップバイバーイヨステュッケアとカナバスタニにミヌはボイセウラタムーアラキンソメッサ